Halo assalamualaikum teman-teman semuanya pengen bawa teman-teman jalan-jalan ke kota Ipoh nyetir sekitar 2 jam jaraknya 180 km oke jumpa di Ipoh ya sekarang udah di atas jalan tol utara selatan ya Duh kita stuck nih udah 15-20 menit gitu nggak nyangka tiba-tiba macet Macet ini disebabkan oleh penutupan jalan yang bisa kita lihat tuh Ada beberapa mobil nutupin jalurnya Tujuannya bisa macam-macam seperti mengurangi kepadatan di jalan tol atau juga lagi ada pembersihan jalan itu juga salah satu tujuan ya ditutupnya jalan top pertama Gua Tempurung. Ini pintu masuk ke Gua Tempurung ya. Yuk kita masuk ke dalam. Spot yang kedua, Kelly Castle. Belakang kita ada apa namanya? Kelly Castle. Kelly Castle. Rumah ini adalah istana yang dibangun oleh William Kelly Smith untuk dihadiahkan kepada istri dan anaknya. William Kelly Smith ini seorang civil engineer yang datang ke Malaysia. Terus saat pembangunan, Mr. Kelly-nya meninggal. Sang istrinya nggak sanggup untuk melanjutkan pembangunan. Jadi terbengkalai pembangunan istananya. Istananya nggak selesai. Dan akhirnya cuman separuh doang yang siap. kalau kita lihat tadi di depannya ya, ini serambi balkoni berhantu. Jadi setelah meninggalnya William Kelly Smith, kalau malam-malam menurut ceritanya ada rohnya yang berkeliaran di balkoninya untuk menjaga rumah istananya. Kalau kalian liburan ke Malaysia terus masuk ke negeri Perak bisa mampir di Kelly Castle. kita udah check in hotel nih hotelnya sangat unik banget ya rumah terus ada banyak kamar-kamar gitu jadi nggak ngerasa kayak kayak hotel gitu karena kita masuknya aja harus melepaskan sendal ataupun sepatu ya nah, jadi kamarnya unik dekorasinya ke kampung nih kita bawa room tournya ya hotel Kinta Bali Villa shower langsung dulu aku keluar tapi nggak bisa apa-apa nah ini nggak usah dilihat ini tempat nongkrong if you know what I mean <laughs> cuman ada ini aja sih shower terus ini uh, wastafel untuk harga hotel yang 150 ringgit per malam ini udah enak ya enak banget kayaknya kalau kita ke hotel kita bikin satu ritual nih kayaknya keras ya <laughs> apa yang keras nggak kasurnya lumayan keras lumayan keras sekarang kita jalan-jalan di Kong Hang Square tempat spot foto-foto jadi di Koheng Square ini banyak akar-akar nih tumbuh di bangunannya hmm. enak mau yang apa? mango grab itu sarsi ah mau yang si mango mango ini maknyus seger saatnya kita pulang ke hotel udah selesai jalan-jalannya teman-teman segitu dulu jumpa lagi di video lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh